इसकी चीज़ इम्प्रेस करती है इसकी wicket taking ability and and he enjoys those pressure moments और जब इसको मार भी पड़ती है ये अगला ओवर ही पेस पे आता है बजाय कि घबरा जाता है बॉलर ये घबराता नहीं so that's I think secret of his success pull up on you like agency देता असरात मनफी तुझ में डर है I can sense it Left you bloody just in menses Fuck around till you come to your senses मैं फ्यूचर और तू पैस टेंसेस लाजवाब you do not have the answers तुम जैसे अफगानिस्तान में अमेरिकन्स एक कॉल पे डाकू मारेगा डाका रब लैब क्या हुक्म है मेरे आका गैंगलैंड छोटे मेरा शहर प्रॉपर इधर दिन दिहाड़े हो जाता है चाका वो हाथ काटे फिर भी हम खिला रहे दूध आस्तीन के सांप को पिला रहे Who the fuck told you I was offended? मैं तो चिल और ये बीट्स पे चिल्ला रहे Fucking visionary बेटा मुझे विजन आ रहे मेरी कोई भी लड़का पीछे ना रहे युवा फंसी तेरे खाबों में चिचड़े आ रहे मैंने मिलियन मारे तो ये मुझे मुँह चढ़ा रहे इनके मुंह